Все оборудование я использую фирмы Кадзама. Ребята на самом деле очень классные. И сервис, и сами машины, и эстетическое удовольствие доставляет работа с таким оборудованием.